Всем привет! И хочу предложить вашему вниманию тоже такой очень э, быстрый и достаточно простой рецепт. Э, куриные грудки, с, э, рулетики из куриных грудок с шампиньонами и луком. Э, что нам для этого понадобится? Ну вот у меня три такие куриные грудки. Э, лук, шампиньоны, сыр, сметана, горчица, сои, соевый соус, э, лимон и приправы, сахар, соль, пожитник и желтый карри. Приступаем. Для начала мы замаринуем э, эти грудки. Так, делаем такой, э, как бы расплющиваем их. Сейчас. Вот так. Это вот и будут грудки. Кто-то любит э, грудки перед тем, как их мариновать, эм, как, в, выровнять э, кухонным молоточком, отбить. Ну, мы обойдемся так. Теперь мы будем готовить э, маринад. Так, сюда приправы, э, соевый соус, э, чайная ложка горчицы. Вот так. И лимон. М-м. помещаем наши грудки в, в такой маринад. Пока будут мариноваться, мы приготовим начинку. Я делаю так, э, обжариваю отдельно лук и отдельно обжариваю шампиньоны. все. Это все маринуется. Теперь мы будем нарезать лук и э, шампиньоны и обжарим их на двух сковородках. час. Мы остыла наша начинка и замариновались наши будущие куриные рулетики. Так, начинаем собирать. Берем так, сюда э, немного начинки. Так, я положу сыр прямо пластинкой и заворачиваю вот таким вот образом. Так, и соединяю зубочистками. Так, один. Так, кладем в промазанную форму. Я положу вот так вот. Швом вниз. Так, духовка у нас разогрета на 220 градусов мы ставим э, в горячую где-то минут на 10, чтобы мясо схватилось. Э, потом мы убавим температуру где-то до 200 градусов и э, приготовим к этому времени соус. Так, 10 э, минут в духовке э, оказалось нам маловато, корочка еще не появилась, поэтому оставляем еще на 5 минут. За это время мы приготовим соус. Возьмем сметаны 3 столовые ложки. Так. Э, возьмем горчицы э, две чайные ложки. Так. И добавим водички полстакана. стакана. Батурин. И поперчим. Э, нам надо, чтобы этим соусом мы э, как бы чуть покрыли э, наши рулетики. Если будет недостаточно соуса, тогда мы добавим воды. И как бы протушим рулетики в этом соусе. И теперь мы заливаем их соусом. добавим. И уменьшаем температуру до 200 градусов. Так, полчаса прошло. Достаем наши рулетики. Вот такие вот. Э, перевернем их. Я их э, переворачивала где-то Э, на середине времени, чтобы они более равномерно пропитались соусом. Так, я сделаю так. Я возьму вот такой сырок и прямо вот так вот положу. Вот. Также я уменьшу температуру на 180 градусов и поставлю гриль. И отправляем где-то минут на 10 до а, образования такой сырной но ну, вот и подошло время доставать наши рулетики. Ой. Так. так, перед подачей, пожалуйста, не забудьте вытащить зубочистки. И вуаля, ужин готов.